Ебать он стелит, проиграл. Нихуя себе, блядь. Да пошел нахуй! Let's go, let's go. spécial. Personne no, please, purple. Tušky. Nějaké tušky, zpívá, skvěpy. Forward! Throw in smoke! Bloodbang! God. Info, please. еще и поездится. Сейчас выйду, ебал, мне дадут мутов. Проходим, проходим. Terrorists win. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Бля, черри на жопу выскочил. Пиздец, зачем ты это говоришь? Просто Let's test it, Dos Addison. своим... Иду, да. Там, да, переходит. I am throwing smoke. Throwing a flashbang! Behind, behind. Да, бля, сколько стрелял, ни одного не было. Похуй, бля. Ебаный школьник. Забейте желтый с триггером бегает. А как ты узнал? У него дачи нету. Nobody covers banana. Okay. No, no, no, green, green, green, green, green. Mid AVP. такого. Типа. Да пошли они нахуй. А, этот синий стопудов даже не заметил. Я спина держу в курсе. Я тебя держу в курсе, но я за тебя смотрел, я его видел. Пуш банана. Мне в курсе. Мне похуй, держу в курсе. Let's go. Throw in smoke. Hey, I'll throw in a flashbang. I'm throwing a grenade. нее кидаю. Пачку. Я ее выкинул, конечно. Я ее не брал. почему сказал кепи? Сказал, а, Серега, Сказал Серега, а, ты говоришь, что ты а, а, поэтому я тебе говорю. Throwing fire. Ты что, тебя нормально? Banana. Free banana. Push him. Go plant egg, go. no, no, no, banana, free, no. На Б тогда иду. отстреливать вообще. Can you drop me, please? Тупо наводишь маркер на картонку, где террорист угол голова должен и стреляешь. Вот так вот хедшот выдаешь там. Все сказал. Remember, this isn't the killing house more. This is real life. Throwing smoke. Molotov. Throwing flashbang. Incendiary out. Ладно. Incendiary out. Да что за хуйня, блядь? Flashbang. Laying down smoke. Минус 50 был. Лоб с окна. Good job. Ебать. Чакнулись. Блять, этот хуйлуша ебаный, сука. Блин, Леха, вот дропани что-нибудь. Заберу. Move it, son. Сзади М4 а осталось. Хуй его знает. Пиздец, как пушим. Пачка где вообще? flashbang. Counter-terrorists win. Бля, прикиньте, хуй нашел.